Thank mm. you. პასუხე გითხვით დაცებს მივხვდი ასე ადამ გარდავს ხოლმე როცა თვითონ უნდა მაშინ ასე სწრაფი ყოდა მინდა ისე ვისე ამავსო არაფერს ვითხოვ მე შენგან სულ ახლოს ვიცი რომ ესეც მეყოფა არაფერს ვითხო მინდა რომ ყოველ დღე გნახო მინდა რომ ვიყო შენგან სულ ახლოს ვიცი რომ ესეც მეყოფა ზამთარში გაზაფხულს ზნობდა მეჩქარებს გულს შენ სურნელ სამურს მოყვები ვერ ხედავ დასასრულს არასდროს დაკარგულს შენი ტყობის ალებს დავატარებ სულს შენი მესახება დამდევს თან ყოველთვის ყოველგან არაფერს ვიცხო მინდა რომ ყოველ შენთან სულ ახლოს ვიცი რომ ესეც მეღობა არაფერს ვიტყო მინდა რომ ყოველ დაგნახო მინდა რომ ვიყო შენთან სულ ახლოს ვიცი რომ ესეც მეღობა განათებს ნახარგებს მუდამ თან რომ გატარებს აფერადებს პოეზიას სურვილებსა თანამებს არის შურებს არაფერს რაც სიყვარულს ანთებს ნაბიჯ-ნაბიჯ ნელა-ნელა დარდებს გადაგვატარებს რუსთავს მელანი ეძახის თამართან საფეხა ჩამოა მოხვევა ვაჟასთან აპრილი ორ პირში ეწვია ტიციანს პაულოს ტოპიდან რომ გავარდა ისიან ოღლასი არ ულია გუყვარდა ვის დატოს მერანი მიმაფრენს მიქრის რას გადის დრო და ხანი ბედები მითახოს არის ბაირონისთვის დრო აღარ გავა სადა ნათელს მასთან არ აქვს ბრძოლა გრანელის ქარი მე მიბერავ სულში მთავარი გზა და სგუში არავ ვიტყო მინდა რომ ყოველ დღე გნახო მინდა რომ ვიყო შენთან სულ ახლოს ვიცი რომ ეს ეს მეღობა არაფერს ვიტყო მინდა რომ ყოველ დღე გნახო მინდა რომ ვიყო შენთან სულ ახლოს ვიცი რომ ეს ეს მეღობა ალების ქარები ულევი ალების თვალები ულევი ალების ქარები ულევი ალებია ულევი ალების ქარები ულევი ალების თვალები ულევი ალების ქარები ულევი ალების